jaar vindt in Amsterdam het Amsterdam Light Festival plaats. Tijdens het festival worden verschillende lichtkunstwerken getoond door de hele stad. Vandaag neem ik jullie mee langs de grachten van Amsterdam om dit mooie festival te laten zien. Thank you. Música